Oke, kita karena Pok Nur udah datang sini dan dia udah pengen banget ke sini dan aku juga pengen banget makan sama dia di sini. Soalnya dia jadi... parah banget kayak punya restoran tapi aku nggak dikasih. Gitu. Biasanya kalau misalnya jam-jam kita lagi mau makan ini rame banget. Jadi kita ke sini jam-jam segini. Kalau kita datangnya jam siang atau jam malam ini benar-benar full. I know. Waiting list. Karena memang ini enak. Jadi ya kalau ramai ya aku udah nggak heran nah, lagi. Nah, makanannya datang. Nih, ini kesukaan aku guys. Kikil padang petir ini kikil paling lembut di seantero negeri. Nih, ayam gulai. Pokoknya semua menu favorit di sini kita akan persembahkan untuk Mpok Nur. Nih, spesial buat Mpok Nur, jengkol. Sumpah ini manis banget kayak aku. Oh. Boleh tukeran tuh kerang aku ini biar aku makin manis. Kan kamu udah manis, kamu jadi 10. Nah, Jerry Giriansa 9. Separuh Aku Lemak 8. Selice Udah gitu, aku nggak pakai lauk ya guys 7. Ken and Brad Saya kalau makan seafood gini, ada cabai rawitnya gitu sih 6. Hari Jisun 5. Farida Nurhan Ini apa? Udah, mangkok gue udah nggak jelas deh bentuknya apa aja nih. 3. Ria SW 2. Iya, Next kali lagi gitu ya. hmm. Satu, Tang Boy Kun 조금만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 음, 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 Wah, ini dia menunya nyapi. <laughs> datang ke sini makan tiap hari di Walter. Edo Zelkan Iserpo <laughs>